Akam jirtu daawwattoota keenya maqaan koo faisana gasa hin jedhama. E, guyyaa har'aa e, ganda adadure konnambula qonnaan bulaa obbo Awwaal Abbaa Raayyaa biratti e, shunkurtaa akkaataa innitti oomishamu wal wajjiniin ilaalla. Na Fo'awwan. Ashama. Oh, jirtu. Nagaa Jirtu. Nagaa jirtu. Lafa qopheessaa jirtu. Obbo eh. eh, Awwal guyyaa irraa eh, jallisiidhaanii shunkurtaa diimaa madabii irratti hojjechuudhaa fi nu beellamtanii turtanii nu beellamuu keessanii nu beellamtanii asitti argamuu keessaniif immoo galatooma. haa ta'u dursa otoo shunkurtaa kana madabii kaastanii hin qopheessin dursa wanta siin qopheessuu qabdan maal maal fayyadame? Hayyisaa gaafii bareedana gaafatte wanti nu gochuu qabnu jallisiidhaan dursa jallisiidhaan shunkurtaa diimaa kila madaba irratti jechuudha sararaan facaasuudhaaf wanti nu gochuu qabnu jechuudha bootaa bareedaa bootaa mishaa filachuu qabna. inni lammaffaan immoo lafti keenya illee akka mijaatti mijaa'uu qaba, bullaa'uu qaba. Sanyii shunkurtaa diimaa illee qopheeffachuu qabna. Xaa'oo fi yuuriyaa illee qopheeffachuu qabna. Baay'ee gaariidha. Jallisiidhaan madaba shunkurtaa kana qopheessuudhaaf meeshaaleen nu barbaachisan maal maal fa'idha? Galatoomaatii meeshaan nu barbaachisu zaappaadha. Laappaan kunis eh, lafattiin shunkurtaa kana qotachuudhaaf nu barbaachisu eh, Meeshaan keenya inni biraa ammoo eh, shikaala. Shikaalli sun bakka safartuu keenyaa sana safaranne sana jechuudha. Akkasiin nu jalaan banneef agarsiifachuudhaaf yookaan mul'ifachuudhaaf jechuudha. Meeshaan keenya inni itti aanu metira. Metirri wanti nu barbaachiseef. dheerina eh, madabii keenyaatiif bal'ina isaa ittiin safaradnee safarachuudhaaf nu barbaachisa. Akkasumas metirree wanti inni nu barbaachisu madabiidhaaf madabii gidduullee safarachuudhaaf nu barbaachisa. Ol ka'iinsa madabii keenyaallee jechuudha hammasaa safarachuudhaaf nu barbaachisa. Meeshaan keenya inni biraa ammoo wanti nu barbaachisu sibaakoodha. Sibaakoon sunis bakka ittiin safarree shigaala dhaabbanne sana ittiin madabii keenya sirreeffachuudhaaf nu barbaachisa. Meeshaan keenya inni biraa immoo akaafaadha. Akaafaan immoo bakka ittiin safarree hidhahine jiru sana madaba keenya baafachuudhaaf nu barbaachisa. Inni biraa immoo e, reekiidha. E, yoo reekiin illee naannoo keenya dhabame akkuma aadaatti baarzaa fi nama lama taanee e, gamaaf gamana isaa qabne jechuudha. madabii keenya sirree walqixxeeffachuudhaaf nu barbaachisa. Inni biraa ammoo madabii sanyii faca'e irratti afaadha. Inni nu barbaachisu migira yookaan migira jechuudha walqixxaatee akka waa simbirroo yookaan aduu rukutee sanyittii nu jalaa hin balleessine walqixxeessinee afaa afuu sana yookaan migira afuu sana nu barbaachisa. Meeshaan keenya inni biraa ammoo kan nu barbaachisu egaa firfirtuu bisaanii yookaan watarkeenii isa jedhan firfirtuu bisaanii sana madaba irratti obaasuudhaaf nu barbaachisa. Obbo Awwal, mee akkamittiin immoo madabii kaafattu mee natti agarsiisaa mee? Tole gaa sittan agarsiisa rakkoon qabu. Haalli kaa'umsa madaba keenyaa bahaa gara lixa bahaa gara lixa ta'uu qaba. Yeroo safarrus bakka safarre san shikaala keenya dhaabbanna bakka sana. Haalli safara madaba keenyaa dheerinni isaa metira kudhan farree eh, bal'ina isaa immoo meetira tokkoof saantimeetira digdama safarannee jechuudha. madabaa fi madaba gidduu saantimeetira shantama kunoo laabboo Egaa ol ka'iinsi madaba keenyaa kuni saantimeetira kudha saddeetii hanga digdamaa ta'uu qabaadha. Haalattiin haala ittiin madaba keessan kana safarattanii kaafattan baay'ee kan namatti toludhame mee amma immoo kan itti aanee jiru immoo maalidhame gaariidha amma immoo akaafaadhaan madabii biyyoo kana madabii kaafachuudha wanni itti amma tolee mee natti agarsiisa keessan kana haala gaariidhaan kaafattanii jirtu mee amma immoo akkaataa kamiin immoo sanyii buuftume. Egaa madaban qopheeffadhe kana irratti eh, sanyii facaasuudhaaf sararan sarara sarara sararu kana eh, addaan fageenyi isaa saantimeetira kudhan kudhaniin baafadha. sarara booyyee sarara kana egaa qopheeffannee xaa'oo harka tokko bifa kanatti yoo yoonan yuuriyaa moo harka walakkaa itti nanna. Sanyii keenya facaafachuudhaaf booyii saantimeetira kudhanitti baafannaa baafannee achi booda xaa'oo fi yuuriyaa saantimeetira kudha sanarratti irra buufnaa achi kaane biyyoo irra deebifnaa achumaan sanyii keenya irra buufnaa achi kaane biyyoo daqiiqa irra deebifnaa kanaan sanyi kenya faca kanna haala kanaan faca'amnee kaane amma afaasaa sararaan irra afnaa eega afnee kaane bishaan keenya obaafanna Obbo haala kanaan madabii kana qopheessuun faayidaan isaa maalidha? Faayidaan isaa danuudha. Inni jalqabaa tokkoffaa oomishummaaf oomishaaf oomishtummaa keenya dachaadhaan dabalachuudhaaf isa olaanaadha. Ittaanu wabii midhaan nyaataa keenya mirkaneeffachuudhaaf isa tokko jalqabaati. Gabaa irratti illee barbaadamaadha. haala kana yoo oomishuu baattan miidhaan isaa maalidha? Eh, miidhaan isaa guddaadha. Tokkoffaa gabaabaa oomishaaf oomishtummaa keenya illee gadi bu'aa taasisa. Eh, Wabii nyaataa keenya illee akka of hin dandeenye nu taasisa. Gabaa barbaadamaa ta'e irratti illee akka gabaan barbaadamaa sanaa waliin quunnamni nu taasisa. Miidhaan isaa qaama keenya hundumaa irrattuu illee miidhaa guddaa kanaa ol ta'a Bu'aan walii eh, yeroo keessan aarsaa gootanii hojii kana asitti argamtanii hojjettanii eh, haala kanaan hojjechuu keessaniif baay'ee guddaa nan galateeffadha. Gara fuulduraatti illee haala kanaan hojjechuudhaaf fi eh, abdii guutuu irraa qabna haala kanaan itti fuftanii akka hojjettanii nan jedha. Isinis obbo Fayyisa guddaa galatoomaa galatoomaan jedha hojii kana bira dhaabbattee deeggaruudhaaf galatoomaa jedhaani.